Oke okay, guys, kalau video ini sampai di sini. Kalau dia jawab, gue bakal video, gue bakal bikin video part yang kedua. Oke, okay. sampai di sini dulu. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Tembusin 100 juta subscriber ya, like ya. Dan aku semangat bikin videonya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye, everything is nice.